देखिए बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम अब जब आपका बायोस खुलता है तो बायोस ना तो हार्डवेयर होता है ना तो सॉफ्टवेयर होता है ठीक है इसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं जब आपका सिस्टम फॉर्मेट हो रहा होता है तो उस समय आपका पूरा बायोस खुलता है ठीक है अब ये पोस्ट क्या होता है सबसे बड़ा सवाल पोस्ट को लेकर के है तो पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट करेंगे तो उस समय क्या होता है ना सेवरल टाइम्स जैसे आएगी स्क्रीन फिर गायब हो जाएगी फिर आएगी फिर गायब हो जाएगी कई बार ऐसा होता है ठीक है जब भी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा होगा तो जब ये होगा तो इसका मतलब ये है कि जो भी पेरिफेरल्स लगाए गए अब पेरिफेरल का मतलब ये होता है कि जो आपका कीबोर्ड है या जो माउस है वो कहीं ना कहीं जाकर के पोर्ट में प्लग इन होता है तो वो जो कीबोर्ड है माउस है या जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगाई गई हैं वो सारी सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं ये आपको मैसेज डिस्प्ले होता है आपके स्क्रीन पर और इसलिए इसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये खुद ही कंप्यूटर आपका टेस्ट करता है कि आपके सारे चीजें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं कहीं कोई दिक्कत होगी तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है इसी को पोस्ट बोलते हैं ठीक है पोस्ट क्लियर हो गया ना है हाँ?